Ich muss PB, PB, PB, ich muss PvP, PvP, ich muss PvP, PvP, ich muss PvP. Lass mal pipi, pipi, pipi, lass mal pipi, pipi, pipi, lass mal pipi, pipi, pipi, lass mal pipi, pipi. Heute ist Abspritzday. Da da da da da da da da da. Da, da, da, da, da da und wir spritzen ab am Abspritztag. Pesh mos peri peri peri peri peri peri mos pesh peri peri peri peri peri peri pesh mos. I should say, I should say, I should, I should, I should say, I should say, I should say, I should, I should, I should say. Bush, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy Bush was. Abschnittsee, Abschnittsee, Abschnitts, Abschnitts, Abschnittsee, Abschnittsee, Abschnittsee, Abschnitts, Abschnitts, Abschnittsee. Das heißt, wenn man, wenn man als Streamer mal was, was, was Falsches sagt, dann kann es passieren, oder was heißt was Falsches? Nee, dann passieren schlimme Dinge. Aber wenn man als Streamer mal etwas Spezielles sagt, dann kann das passieren, dass da draußen ein Lied wird, ja? Gut. Nun, ich sag zum Glück nie komische Sachen. Drei Wochen später. Danke für eure Subs. Dafür kaufe ich Das sind keine Schrottos. Die sind toll. Die sind toll. Die machen mir das Portemonnaie voll. Und von den Chaps kauf ich mir Schnaps. Schnaps, Schnaps, Schnaps, Schnaps, Schnaps. Heute Na Na, na, na, na, na, na, na, na. Ui, guck mal hier, hallo. Hallo.